都害羞的不敢抬头。哎呀，哎呀。 嗯。 거니 <laughs> 어, 뭐 거니

啊嗯啊哼，我的心哦，我想说我会。